Mensch, Clara, was machst du denn hier? Ich sorge für Ordnung. Hm, das sieht mir aber anders aus. Mensch, wenn du den Kram hier so stehen lässt, dann bricht sich deine Mutti womöglich wieder ein Bein. Jetzt, wo sie gerade erst wieder fit ist. Ja, eben. Das verstehe ich nicht. Wenn Mutti sich ein Bein bricht, kriegen wir wieder eine Haushaltshilfe von der Kors. Hm? Die kann viel besser kochen als Mutti. Und ich muss mein Zimmer nicht mehr alleine aufräumen. Oha.